Una camba tomaba pie en el mercado Miraflores cuando estalló una epidemia zombie al interior. solteras se embarazan, Evo cumple. Yo soy culpable para eso. Llegaron los bomberos en medio de un día normal